Hola, soy Jorge Caballero, diseñador de acá de Punta Arenas. Los invito a visitar la cartelera cultural a través de los medios digitales. Eh, un saludo desde la Patagonia. Residencias Artísticas en la Antártica. Se encuentra abierto el proceso de postulación para participar en el concurso de Residencias Artísticas en la Antártica. Este certamen, organizado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, seleccionará a tres creadores para que visiten el continente blanco y luego generen obra relacionada con el mágico territorio. Fecha límite para la presentación de propuestas es el 26 de septiembre. Bases e informaciones en www.cultura.gov.cl. El día 17 de agosto a las 15 horas, en Casa Azul del Arte, comienza el ciclo de charlas de estimulación al diálogo en torno a las artes y a la cultura en la región de Magallanes. La primera jornada versará sobre trayectorias y lugares del concepto de cultura. Está dirigido a directivos, profesores y a la comunidad en general. Exposición grabado en el puerto el 24 de agosto, desde las 9 a las 18 horas, en Casa Azul del Arte, Avenida Colón 1027. Este montaje incluye 45 obras de diferentes autores y es parte de una colección que pertenece al Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha. Acceso gratuito. Exposición Joyas del Estrecho de Magallanes. Hasta el 14 de agosto, de 10 a 19 horas, en el taller Joyas de la Patagonia, Maipú 851, Punta Arenas. Se trata de un proyecto creativo que considera una línea de joyería basada en objetos recolectados de la zona costera de Punta Arenas, como trozos de cerámica, piedras y vidrios pulidos. Este proyecto pertenece al artista Susana Sotopar. El acceso es gratuito. Cursos en Casa Azul del Arte. La Casa Azul del Arte comenzó su periodo de clases correspondiente al segundo semestre del año 2012 Ofrece talleres para niños y jóvenes en pintura, grabado, cerámica, guitarra, entre otros. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas de esta entidad, ubicada en Avenida Colón 1027. Informaciones en el teléfono 200674. El paisaje urbano en tres formas de creación. El día 14 de agosto a las 19.30 horas, en el segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235. El artista visual Mauricio Valencia lidera la propuesta colectiva que exhibe tres formas de creación, técnicas mixtas, pintura y fotograbado. En 19 piezas elaboradas en distintos soportes, Valencia, junto a Oscar Buenul y Raúl Valencia, realizan una representación del paisaje urbano. Esta exposición de acceso gratuito permanecerá hasta el 24 de agosto de la Patagonia. Desde el 9 al 11 de agosto, a partir de las 20 horas, en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. Este certamen contará con la participación de artistas nacionales y extranjeros. Destacan los guayres de Argentina, Inti en Histórico, Daniel Muñoz y 3x721, Jorge Yáñez, Congreso, Álvaro Salas e Iyapu. El valor de las entradas, 8.000 la platea, 5.000 tribuna y 3.000 galería. taller Rehabilitación Urbana Los días 28, 29 y 30 de agosto, desde las 9 horas en la Universidad de Magallanes. Expertos nacionales y extranjeros expondrán y analizarán temáticas relacionadas con la sustentabilidad urbana y la rehabilitación de espacios que con el paso del tiempo quedan obsoletos. Las presentaciones serán abiertas al público. El seminario es organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Magallanes. Festival de Manifestaciones Artístico-Musicales MAM los días viernes 10 y sábado 11 de agosto a las 19.30 horas en el Liceo San José Fagnano 550. Este año el evento tendrá programación netamente regional. Destacan en su show las presentaciones de las agrupaciones magallánicas Ciclón y Filomena Band. La organización es responsabilidad del Centro de Alumnos del Liceo Salesiano San José y el valor de las entradas para el día viernes es 2.500 y sábado 3.000 pesos.